ya han declarado además en las medidas. Usted se denomina, se llama el señor don Pablo Carril Vázquez. Sí. ¿Juro promete decir verdad lo que se lo pregunte? Prometo. ¿Es usted eh, trabajador de Alcoa? ¿Tiene no, usted? son asesor sindical. ¿Es usted asesor sindical da, de algún dos sindicatos da que CIGA, participan sí. aquí, ¿no? Ten eh, interés directo, de manera? entende usted que vaya, a, pese a todo, decir la verdad aquí? Sí, Está usted baixo juramento ou promesa, de acordo. Conteste, por favor, as preguntas. Convenio do Tribunal, eh, boa tarde, señor Carril. Eh, o 23 de xuño houve unha reunión da Mesa Multilateral de Alcoa eh, no cal se fixaron varios anuncios. Entre eles, o Ministerio comunicou xa que podía haber posibles empresas interesadas en dar continuidade á actividade. Sí, de feito, o plan industrial que presenta eh, está estruturado na posibilidade dun socio inversor dun socio enerxético e sin dar nomes si que menciona que mesmo a posibilidade terceira que dan ese plan industrial que é de unha adquisición do complexo industrial por un por unha empresa interesada, así que por empresas interesadas sí que se manifesta polo Ministerio. Eh, dous días despois, o día 25 de xuño, ten lugar a constitución da mesa formal do ERE. Eh, a vida conta desa proposta ou dese anuncio que fixera o Ministerio, que proposta fai a parte social? A parte social eh, o que fai é a proposta de desarrollar esa proposta que se formulou polo goberno e, polo tanto, darlle as certezas e darlle eh, a definición eh, para poder, de forma conxunta, con Alcoa, a representación social, trasladarlle ao Ministerio o que deberá de ser, digamos, o desarrollo desa plan industrial e, polo tanto, eh, que a negociación social do ERE pois, se paralizara. Non? E a, a empresa nese contexto insistiu na continuación do procedimento? Sí, a empresa amosou indiferencia eh, e manifestou incluso que non era incompatible nada, pero que ela, en todo caso, quería seguir co proceso de negociación do ERE. Vostedes xa nesa primeira reunión eh, fixeron unha proposta de mediación? Sí, nos nesa reunión fixemos unha proposta de mediación que foi rexeitada tamén por Alcoa. Mire, eh, seguinte reunión, 2 de xullo, eh, aquí eh, Alcoa fixolles un anuncio relativo a unha empresa que se chama Aludium. Sí. Podeme explicar en que consistiu ese anuncio? Básicamente que había unha reducción de pedidos por parte dese principal cliente que ten Alcoa e que desde a dirección de Pittsburgh indicabanlle que non iba a afectar para nada eh, na negociación do ERE eh, e que a Dirección Comercial de Pittsburgh así o comunicaba. Eh, o día 22 de xullo, despois do confinamento sanitario que houve na comarca da Mariña, hai unha especie de paréntese, eh, hai unha nova reunión do período de consultas e a parte social fai unha proposta dun escrito conxunto á empresa. En que consiste ese escrito? Sí, esa era unha nova proposta que se fai pola parte social para eh, que todas as incertezas, todos os cuestionamentos que se pode facer ás alternativas que se están eh, plantexando desde a mesa multilateral e en concreto a proposta que se fai desde o Ministerio de Industria teña eh, a posta en común entre o Comité de Empresa e a Alcoa para poder ter esas certezas que Alcoa pide e poder, polo tanto, dar unha solución de continuidade industrial e que non signifique eh, Por lo tanto, eh, a insistencia nas causas que alcoa de, de, inevitabilidade, de ine, inevitabilidade do peche, non? que, por lo tanto, de forma conxunta traballáramos por aclarar ese proxecto industrial e dar esa solución. Dixo vostede ao principio que o Ministerio falara xa no, na mesa multilateral da posibilidade de que houvese un comprador. Eh, Alcoa accedeu a falar desta posibilidade na mesa do ERE? Non, non. Eh... eh, o 24 de xullo Xa finalmente podemos decir que aparece, digamos, con nomes e apelidos Liberty como interesado en adquirir a planta. Cal foi a reacción de Alcoa ao saber que había, digamos, unha candidata? Con, bueno, ou esa candidata en concreto, perdón. Sí, denostou, en todo caso, e cuestionou a viabilidade dese proxecto industrial sobre a base de censurar que é unha empresa pouco fiable que, en todo caso, busca a adquisición a base do que pode aportar eh, de, de, de, de desembolso para comprar o vendedor que non o comprador. Por lo tanto, fixo unha crítica eh, e unha desconsideración sobre esa proposta. Mira, o 24 de xullo é a primeira carta formal de, do señor Gupta, do, do, do presidente de Liberty. Cando foi a primeira vez que Alcoa recoñeceu a existencia desta carta? o 30 de xullo. E houve alguna reunión anteriormente, entre o 24 e o 30? Sí, eh, o día 28, sí, o 28 houve unha reunión eh, de, da mesa negociadora e para nada... E o 27 houve unha reunión da mesa multilateral? Sí. Uh -huh. E Alcoa avisou nesas túas ocasións da existencia deste interés de Liberty? Non. Mantivos en silencio sobre a cuestión? Sí, mantivos en silencio. Sí. O 1 de agosto, Liberty, mediante unha carta, concreta a súa oferta de compra, aclarando que está interesada en adquirir a fábrica coas cubas en funcionamento. Cal foi a, pos a, posición de Alcoa no período de consultas ante esta oferta? En seguir adiante co seu plantexamento e en insistir na necesidade de que había que parar as cubas de eh, formular en todo caso solucións que daban eh, consumación a ese plan de peche e eh, en todo caso eh, mm, eh, plantexar que calquera alternativa que pudera darse e ante calquer escenario tiña que pasar por unha parada de cubos e por unha finalización do ERC. É nese momento concreto en que se fai a proposta do ERC? E, eh, a proposta do ERTE Alcoa fai nas últimas horas da negociación o día 3 de agosto, cando xa estaba en riba da mesa, con xa moitos días e moitas conversas de por medio, dunha alternativa concreta dun comprador interesado que poñía como condición ese comprador interesado eh, a continuidade da actividade industrial, a non parada de cubas e, os, e o non aos despidos. Vale, vamos avanzar un pouco máis, vámonos ao 13 de agosto, hai un acordo entre a parte social e Alcoa mediado polo goberno do Estado e Maila Xunta eh, nas cales se inicia un procedimento de venda en exclusiva eh, a Liberty en condicións eh, comerciais razoables. Vostedes tiveron coñecemento actualizado de como se desenvolveron esas negociacións entre Alcoa e, e Liberty? Tivemos na parte que Alcoa estivo disposto a facer eh, sobre a base do que no propio acordo se recollía de que se constituía, digamos, unha mesa na que Alcoa iba dando información. E deu, efectivamente, durante esas semanas. moi a feitos consumados, sempre de forma tardía e en moitas ocasións sin o soporte documental que acreditase eh, todo o que eh, se mencionaba por parte da Alcoa en, na información de como iba ese proceso. En concreto, vostedes foron informados por Alcoa de que únicamente venderían a SEPI ou ao Estado? Nos non soubemos nada de que a SEPI podía ser un comprador até o día 27 de setembro, cando xa se nos comunica que eh, finalizara para Alcoa o proceso de interlocución e xa, nos e xa estábamos en vísperas da celebración da reunión do 28 de setembro que era a de final do período de consultas. Nos, por Alcoa, nunca tivemos información eh, de que houbera interés pola SEPI. Pois, obrigado, non hai máis preguntas. señor, unha sola pregunta. Mire, señor Cádiz, por lo tanto, dende que empeza o período de consultas, dende o primeiro día, o que acabamos de escoitar, hasta o día 28 de setembro, que remata o período de consultas sin, avenar, sin acordo, vostedes puxaban encima da mesa un montón de alternativas, pero al cual non puxo ninguna. Puxemos, eh, eu creo que entre tres, catro alternativas en cada unha das fases do proceso na medida en que tamén se iba dando máis realidade, primeiro, a unha solución enerxética, causa que alegaba Alcoa de forma insistente como motivadora eh, deste expediente, pero tamén eh, alternativas no camiño de eh, traballar en conxunto para que o goberno aportase certezas sobre eh, futuribles e reais compradores interesados e, en concreto, das últimas propostas que se fixeron foi en traballar en conxunto por desenrolar o plan industrial que o Ministerio nos trasladara o 23 de xuño na mesa multilateral a, a parte empresarial e a nós e, polo tanto, traballar en conxunto nese escenario. E, polo tanto, a paralización das negociacións en favor de eh, traballar en conxunto para garantizar a continuidade industrial e dos postos de traballo a través destas fórmulas. E a resposta do día 28 de setembro do ano 2020 foi exactamente a mesma que o do 17 de xullo, de xuño, perdón, do 2020, e por parte da empresa. Non había vontade de acordo, querían cerrar. Sí, Alcoa en todo momento eh, negou calquera opción que non pasase en cada parte do proceso en querer convencer ate atia o aburrimento de que non había alternativa máis que a de que asumíramos as causas que alegaba que xustificaban o peche no seu caso, a parada de cubas, no seu caso, o despido eh, dos traballadores e das traballadoras da fábrica. Eh, alguna pregunta máis? Pode retirarse, vaya. Muchas gracias por o testimonio. O último testigo.